мен академик асқар жұмаділдаев айтқан пайыммен толық келісемін халқымыз осындай күрделі заманда ең алдымен әлемге прагматикалық көзбен қарау керек бос әңгімелерді тоқтатуға қажет мысалы шыңғыс хан қай рудан шықты деген талас тартысты қою керек деп ойлаймын қазіргі таңда зиялы қауымның кейбірі шетінен тарихшы шыңғыс танушылар болып кетті мұның қоғамымызға пайда әкелеріне күмәнім бар жастарымыздың санасы сергек еті тірі ширақ болу қажет көрші мемлекеттердегі жас азаматтар шетелге барып кәсіпорындар дүкендер ашып жақсы өмір сүру үшін жаңа дағдыларды игеріп жатыр олар шын мәнінде бәсекеге қабілетті еңбекқор адамдар қазіргі жағдайда мен бір жерде өмір сүремін туыстарыммен өмір бойы бірге тұрам деген ұғым әбден ескірген сондықтан құрметті ағайын бәріміз озық болайық сонда ғана жастарымыздың көзі ашық көкірегі ояу ойлары ұшқыр болады көптеген сын қатерге төтеп бере алады өз жағдайын өздері жасап жақсы өмір сүре алады